értelemben szerintem a állampolgárok, hogy akárki más, ugye nem készített felvételt, és ebben nem értünk egyet. A karzat rendelkezésre áll a polgárok számára. Ugyanezt, ha jövő hónapban én megteszem, akkor vajon én mit követek el sértés? Tehát mit, mit jelent ez? Én sem videózhatok, mint önkormányzati képviselő, itt lent a lenti teremben? Köszönöm szépen két testületi ülés közötti időszaknak a eseményeiről szóló tájékoztató. Jó napot kívánok! Szeretnék önt kérdezni, kérni. Elnézést kérek, tanítok, már nincsen tanító. Értem, itt az önkormányzata tetszik tanítani? Nem, az elejiskolában. Hát most éppen nem tanítom. Polgármester lehet önt kérdezni? Most nem, köszönöm szépen elszámolással tartozik az állampolgároknak. Igen, nem? de interjúadási kötelezettsége viszont nem hát rendelkezem. Hát gondolom, hogy a médiának azért mindenki kötelesen nem? Szerinted Négyesi Katalin közszereplő? Persze. Tehát aki közszereplő, és akit megkérdeznek, az válaszoljon a kérdésre. Az a baj csak, hogy a csapadékvíz az úttest fölött folyik, és nem alatt a csatornában. Konkrétan ezzel mit szeretne elérni, vagy csinálni? Jó. A képviselő azt, hogy kérdeztük. Nem, nem. hogy szeretnénk a képviselő azt,